здравствуйте! А, хочу поблагодарить в первую очередь всех, кто под меня подписался. Сейчас у меня на данный момент 200 подписчиков. Огромную благодарность хочу выразить всем, кто присоединился ко мне и, тем, и тем кто только собирается присоединиться ко мне. Вот. Э, сегодня я хочу приготовить а, наггетсы в домашних условиях. А, вот продукты, из которых я собираюсь это делать. Это куриное филе. У меня здесь три, три половинки грудки а, нужны будут панировочные сухари, специи для курицы, черный перец, соль, два яйца для кляра, подсолнечное масло, на котором будем жарить, и сыр. Я буду делать половину сыром, половину паем ростубиса. Для начала возьмем грудку. Разделим ее на кусочки, которые нам нужны. Где-то примерно вот так вот, э, с такой величины. Ой, попалась косточка, сейчас я ее уберу. Кто-то я ее не заметила. Вот я измельчила грудку, сейчас я ее переложу в чашу и подсолю. Пока только подсолю. Соль это уже на любителя, кто сколько почитает, Сильно пересоливать не буду. И дам ей немножко настояться, впитаться солью. Приготовлю кляр. Возьмем два яйца. Предварительно яйца я помыла. И смешаю их. Загребку. Добавлю тоже сюда немного соли. Черного перчика чуть-чуть. Для вкуса. Можно не добавлять куриную приправу. Ну, ну, и снова забил. И наношу вот такой вот мелкой терочки. Ну, до такого состояния. Теперь далее. Теперь далее. Я приготовила такой кабаночек. Ну, можно, конечно, и на сковородке, но я хочу, чтобы она прямая Масло, Масла надо много. Приготовьте также посудку, куда будете выкладывать. А там должна быть салфетка, которая будет впитывать все лишнее масло. Салфетку можно впитать. огонь стоит сильный, а потом уже надо будет уменьшать его. Ну, где-то вот такое количество масла, я думаю, мне будет достаточно. Ждем, пока нагреется. Проверять, нагрелось масло или нет, можно делать вот провод. Вот так вот. Сейчас поставлю, проверим. Да, вокруг нее пошли пузырьки. Значит, масло уже достаточно прогрелось. Начинаем наши первые заготовки делать. Сначала окунаем яичко, прям хорошо окунаем, чтобы между волокон она как-то более пропиталась, Потом в панировочный сухарь. сыром. И все равно панировочный сухарь тоже обмакнем. Наши магинцы приготовились. Смотрите, вот такие вот в разрезе. Это которое было без сыра. Это вот с сыром. В принципе, они мало друг от друга чем отличаются. Только вот сырок немного он э, вот так вот пробивается с, через кляп. А так вот вкусная вещь. Подается он так с кетчупом. В общем, готовьте с удовольствием. Очень вкусно, можете попробовать. Спасибо всем за просмотры. Подписывайтесь на мой канал. Всем, кто подписался на меня, большое, огромное спасибо. Еще раз повторюсь, 200 подписчиков. Я очень рада вам всем. И благодарю вас за то, что подписались. До новых встреч. До свидания.